Este viernes, legumbres. Ingredientes para un biciviajero hambriento. En una taza echamos una cucharadilla de ajo granulado, otra de comino, otra de ralladura de cáscara de limón, una pizca de, de pimienta y una pizca de sal. Y el resto de esa taza los rellenamos con harina de garbanzo. Esta es una, es una receta que es fácil preparar esta mezcla de antemano y tenerla en una, en una bolsa de zip y así cuando, queramos utilizarlo lo único que tenemos que hacer es echar una, ración en, en, una olla y añadir los, los ingredientes húmedos. que son ah, aceite de oliva, puede ser, también vale de girasol, o se puede utilizar otra mantequilla y agua. Ahora estoy añadiendo una, una taza de agua para mezclar bien todos los ingredientes y, que no queden grumos. Y una vez está todo bien mezclado, tiene la consistencia de una, de una mm, papilla bastante blanda, ya lo podemos poner al fuego. Esta es una, receta que requiere muy poco tiempo de, cocción. Lo único que hay que tener un poco de cuidado al principio para que no se nos, se nos pegue la harina de garbanzo en el fondo. Es por eso que estoy añadiendo eh, la segunda taza de agua justo después de ponerla al fuego. Y removemos poco a poco, de vez en cuando. Una vez empiece a, a hervir el, agua, dejamos que cueza 3 minutos en tres minutos es suficiente y si no se va a poner demasiado, demasiado pastoso. Lo apartamos del, fuego y tapamos. Este es un, un paso opcional. Si no, lo puedes tapar, pues no pasa nada. Pero está más rico si lo, lo dejas que, tapado y no se seca la superficie. Y nos lo podemos comer como si fuese un puré templado incluso, o caliente, y si no se puede guardar para el día siguiente y para comer con, galletas saladas, con tostadas, con, pan. Aquí le estoy añadiendo un poco de pimentón para, para animarlo y que esté un poco más, más picante y ya está. Si quieres ver más recetas de cocina nómada, haz clic aquí. Si quieres suscribirte a mi canal, haz clic aquí.